Boys, ik ben weer Jullie kankermoeders. Ik zei, kijk naar die arme kat. Zie, het is geen enige trick. Jullie kankermoeders, vluchtelingen. Jullie moesten abonneren, moederkinderen. Jullie liken me wel met kankercomments. Jullie... Kankerdommen zijn jullie mensen. Echt waar. Kankerdronken. Eh, Google Transgender. Ja toch. rustig, Ivan. Rustig. Voor de mensen, neem deze video niet te serieus. Ik zeg het heel vaak. Veel mensen nemen de video's altijd te serieus, maar je weet, het is gewoon een beetje mensen te laten lachen. Dus, dus we schaden eigenlijk... Ja, toch. Voor de mensen, vergeet niet te liken, te abonneren boys. En we gaan naar de intro. Locking myself in my home. And I don't wanna go to no parties, little baby, so don't send him. Oké boys, welkom in deze nieuwe video. Mijn naam is Adam Lol. Vandaag zit ik met Iman Boys, je weet toch. Maar voor de mensen, we gaan het even, even over mijn statistieken op YouTube. Laatste tijd, ik zie veel YouTubers zijn ondankbaar met hun statistieken. Maar wat ik, ik ben altijd ondankbaar boys. Voor de mensen, ik bedoel, ik ben dankbaar, maar ik zou ondankbaar. Dus voor de mensen, veel kijkplezier. Ja toch. Nee, daar, ik kan het even, eh, je weet toch, inzoomen met editen. Ik pak eigenlijk nu als ik gewoon ook niet mijn best doe op YouTube, ik gewoon een beetje weet, gewoon video gewoon uploaden, daar hou ik het op, dan gaat het wel hoog. Maar voor de mensen, wat ik merk, ik denk dat YouTube hier achter zit, boys, omdat YouTube zit wel veel dingen achter. Ik, de overheid, zoals Ayman altijd zegt. Wallah, Aiwaard, jouw gsm geluid broer is niet meer goed man. Je moet echt die nieuwe gsm komen. Maar voor de mensen, wat ik bedoel, het is gewoon YouTube die haalt elke statistieken altijd af broer van mij. Dus voor de mensen bijvoorbeeld, hè, ik kan even een video pakken die ik uh, één weekje heb geüpload. Dat was de prank. Eh, ik en Iman hebben ruzie. Voor de mensen, veel mensen dachten ik echt ruzie had, maar het is gewoon een prank voor de mensen wat ik ook zei. Veel mensen kijken gewoon af naar die titel en denken, oh, die hebben echt ruzie, snap je? Maar je moet gewoon die video uitkijken. Ah, Batman, Zo Voor de mensen. Voor de mensen. Die video heeft 391. Eh, maar als we zelf naar YouTube gaan, dan... Boys, 600 hè. Mijn video van de prank heeft 606. En hier ah, had ik bijna 1k. Dus voor de mensen, eigenlijk YouTube had zoveel uh, views eraf. Kijkminuten is best wel hoog, omdat ik maak nooit lange video's, boys. Dit was een van de best wel de langste video's tot nu toe. Ik denk zelfs de langste video van deze maand is 7 minuten. Uh, eh, 5-3, je weet toch? Dus ik heb een lange video deze keer geüpload, boys. Maar ja, YouTube, je weet hoe ze doen. Voor de mensen, wat ga ik eigenlijk nu doen? Het is meer, ik ga meer positief blijven, boys. Ik ga leuke video's maken. Ik ga, ik ga meer, dit jaar ga ik gewoon meer mensen laten lachen. Genieten. Bijvoorbeeld, je hebt misschien iemand die gewoon zijn hand heeft gebroken. Of misschien een beetje, je weet, geruzie hebt of zo. Kijk, ik kijk gewoon mijn video's, boys. Ik maak jullie gewoon een beetje blij. Ik naar me. Veel mensen nemen de woorden serieus, scheldwoorden. Maar neem het niet serieus, man. Dus voor de mensen, vergeet niet te liken, te abonneren. Het is een korte video, maar een krachtige video. Ik wil jullie zeggen, peace! Ja. que anos! Out! Dois